Eu, Frei Lino Inácio Hofscheid, em nome da Fraternidade Provincial, quero parabenizar o Frei Márcio Joel Biric, que é meu conterrâneo, de muitas felicidades e de muita saúde, paz e alegria na sua caminhada durante a nossa, a nossa vida de franciscano.